Selamat datang di Wisata Indonesia, kami hadir di sela-sela hari libur Anda bersama Standar Channel. Inilah situasi saat ini di Wisata Jowo Duur View tanggal 19 September tahun 2021. Wisata ini beralamat di Jalan Raya Sumberagung nomor 2, Ngerenja Sumberagung Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Wisata Jowo Duur View saat ini sudah banyak pengunjung, Jowo Duwur View memiliki konsep yang menggabungkan sebuah objek wisata dan kuliner dengan menghadirkan pemandangan alam. Jadi, teman traveler bisa rekreasi sambil menikmati secangkir kopi hangat. Bagi teman traveler yang baru menemukan channel ini, silakan like dan subscribe agar dapat info-info terbaru dari kami. Terima kasih. Bangunannya juga sangat instagramable, dibangun secara unik dan khas budaya Jawa, salah satu contohnya lantai yang digunakan bergaya Jawa kuno, terdapat juga kolam renang untuk anak-anak yang bebas kaporit. Kolam renang anak dikelilingi taman bunga-bunga dan dilengkapi akuarium dan tenda membran, jadi anak-anak bebas berenang tidak takut kepanasan sinar matahari dan bisa berenang sambil lihat-lihat ikan. Lokasinya yang berada di dataran tinggi membuat nama ini disebut Jowo Duur View, yang dalam bahasa Jawa berarti menikmati pemandangan dari ketinggian. Selain itu, terdapat spot untuk bersuah foto bagi para milenial, yaitu Jembatan Kaca. Pengunjung bisa menikmati semua fasilitas yang disediakan, seperti spot-spot bersuah foto, Patung Hulknya berukuran tinggi 6 meter mengangkat beban mobil asli, serta robot naga setinggi 4 meter yang terbuat dari besi onderdil bekas. Wisata ini sudah menerapkan protokol standar kesehatan. Demikian sedikit ulasan mengenai wisata Jawa Duur View saat ini. Matur Nuwun.